Vivendo e vendo o que eu não queria ver. Quantos morrendo, quantos pra nascer. Enfraquecendo pro outro enriquecer. Vamos nos fortalecer. A tua pureza tá no teu semblante. Um fato interessante. Quantos pediriam pra me ver cantar? Aos inocentes peço pra que a liberdade cante. Quanto dos nossos não sabe escrever nem o próprio nome. Banquete na mesa enquanto passa fome. Um revirando lixo pra ter o que comer. A guerra segue alimentada, a bala sempre come. Por aqui é o paraíso em desespero. A pista da tá salgada e quem faz o tempero eu não sei. Ou melhor, finjo não saber. Soube que quem sabia é demais acabou de morrer.